Good morning, sì, uh, qui sono uh, diciamo le 11, uh, eh, quindi come dico in questi casi non proprio mattina prestissima, mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o semplicemente... Oh, semplicemente... David Lynch it's April 24, 2022 and it's a Sunday in Naples, uh, uh, middle morning, um, at more cloudy morning, uh, with, uh, con un vento abbastanza pesante, 64 and 4 Fahrenheit around 18 Celsius, and this means that uh, it's that they really, really, really, really soft like in this days in this period, però a causa di questo vento pesante che c'è fa un po' più freddo, ma comunque un clima primaverile. Per quanto as regard the video tools, eh, I think I always do separate from this, anche se non lo so se lo faccio, ma for those are interested, I. Occhio. Anyway, I see and you all just see from the window. non so se si vedeva bene, comunque una via di mezzo, eh, sia nuvoloso che c'è anche un bel cielo, cioè appunto un po' nuvoloso, anche un bel cielo a tratti, ma io penso più tendente al nuvoloso e quindi I think that this afternoon temperature potrebbe scendere, però non sono sicuro, io penso più si mantenga on the same level, but the really important thing in a negative point is that for me We aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine. Infatti penso che pioverà, ma comunque non sono sicuro. Potrei anche essere smentito, poi vi aggiornerò eh, domani, vedremo come sarà stato. Per cui, said this, so from the mythical window with the, uh, the orange, red, blue, green water curtain and its green shooter behind me on the top, not visible in fact in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625. Eva, grazie day in all the people follow the channel, the reports, un saluto davvero a tutti and also I hope you all have a great breakfast. Io la farò tra poco, il mio stomaco come sempre è pronto, non so se lo sentite, anche e soprattutto se il tempo è così è brutto anche da voi, spero che vi consoliate con la colazione. So, I'll see you in the video tools in the case or tomorrow.